стиролдун полимерлешүүсү стиролдун молекуласындагы каптал чынжырчасы ванилдин чексиз радикалдары ошондуктан стирол полимерлешүүсү реакциясына жеңил кирет пробиркага эки миллилитр стирол куябыз бир аз ысытабыз реакция ылдамдап кетпеши үчүн көз салып байкап турабыз он беш мүнөттөн соң тажрыйбаны токтотобуз пробирканы муздатабыз өзгөрүүлөргө байкоо жүргүзүп турабыз жөн гана күйгүзүү менен стиролдун полимерлешүүсү жүрбөйт ошондуктан реакциянын продуктусу адаттан тыш полистиролго окшобогон килкилдеген затка окшошуп калды